طيب، هلا اليوم اجتمعنا اوبن ويكولوجيا اوبن سورس داي نحن ك Fablogia سوينا مشاريع آه، عتاد بال Arduino آه، سوينا اول مشروع وعلى آه، الاخير هو حساس حراره مع تنبيه صوت وضوء والمشروع الثاني كان هو مثل هذا التحسس لل للاضاءه بحط ايدي هون مش هلا هلا نحن فابلوجيا عباره عن مجموعه محليه بسوريا نهدف انه نوصل مفاهيم التصنيع الجديدة مفتوحة المصدر الادوات الجديدة اللي اتاحتها الانترنت للتنمية المحلية عندنا بسوريا بالاضافة انه نحاول تطبيق هاكر سبيس وفاب لاب بسوريا طبعا بصيغة تعاونية ومفتوحة للجميع ومفتوحة المصدر طبعا